Диалог 3 Привет, Нина. Здравствуйте. Это твоя комната? Да, это моя комната. Заходите. Вот мой стол, тут мои тетради, ручки и карандаши. Вон там полка, там журналы и мои фотографии. Вот, это я, а это моя подруга Катя. Она тоже школьница? Да, тоже. А вот еще фотография. Это наша школа. А это кто? Это моя кукла Наташа. А еще есть игрушки? Нет, только кукла Наташа. Я же школьница. А это твоя сумка? Да, это моя сумка. Тут мои учебники. Спасибо, Нина. А где сейчас твои родители? Они дома? Да, вон там дверь. Это зал. Мама и папа сейчас там. Спасибо. До свидания, Нина. До свидания.